Now we are having special Amritsari kulcha and naan. तो ये कैसे बना रहे हो आप बताया कैसे बना रहा हूँ ये आलू भर इसमें आलू भर देते हैं स्टफ कर देते हैं हाँ जी और ये मैदा है हाँ जी मैदा है ये है अमृतसरी नान अभी जो हमने कुलचा लगवाया था वो अभी वापस नहीं आया तो बाहर नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये बन गया हमारा अमृतसरी कुलचा इसमें क्या लगाया बटर हाँ जी बटर है ये बटर है ओके और ये साथ में चना चने मक्खन प्याज की चटनी ओके और क्या क्या है बस बस है गर्मा गर्म कुलचा जी गर्मा गर्म बढ़िया